Մակը քամիչին ու մի կաթիլ գրչից մեջ Անտարբերությունը վիրուսա քայքայող անընդ մեջ Մոշաբուսնա սաղիքների մեջ թեկուս և ու սպիտակ Ճաղի ամպերս լույս դու ես ես կյանքի գիտակ Հերվիցալի թագալի փոշի ասնելով իմացի Ստրկության իշխան ճանքի քաղցով թե կարաս դիմացի Հետևում թողնելով անունները ու նուծացկելով Փոշին բետոնա դառնում քանդակածը փակելով Որ շինխարտոցա դառնում, որ խարտի փորա գրածը, որ տաշի տարերը ճշմարիտ, որոնք արյունով գրված են, տարերը որոնք ամեղության գարունից են ծաղկել ու որոնց որ ինքը հայրը սեփական կյանքով հղկեց, բայց քարերը քանդակված չնչող ապրող ու կենթանի են, որոնց վրա է արշավում Փոշու ցալիկը քամին են, ով որ նույնիսկ կան շունչինը ուզում սարքի փոշի, ուսես սպիտակ ծաղիկներն անգամ կարա վերածի փշի աշխարը պիտի փոխվի Ու կփոխի մարդը բանական Սիստեմը երկար չի ձգի Սիստեմը կենտրոնական Խավարի հոգու ծերված արարասների մի բանակ Թուլ տվություն ստացան ապրելու ես երկնքի տակ Ու մխրճվելով մարդկան շարքերը ներկայացան մարդու բնական Նորմալ կյանքը դարձավ ահա որ շատ բարդ Ես մարդանեմանները մարդկային արյան ծարավ Ստեղծին մի բուրգ մի ճահիճ, որը շատ էին ինքաշես տարավ, ընդ որտեից եկել են սրանք այս մարդան նմանները, ընդ որտե ուրախություն չկա սրված են ատամները, ու բնական շատ բաներ վերացան իրաց պատճառով, որին վան համոզիչ ստեր մարդկանց համոզելով Կամած կամած կսին հերու պահել մարդուց բնականը Դրա տեղը առաջ բրտինի իրանց արհեստականը Ու բնականը որը մարդու շնորել էր աստված Անկարծ դարձավ իբրե վտանգավոր համոզի չոտված Սերան կեղծել են ասու խոսկը աստուն չեն վստահում Ու ես կյանքում ինչ անում են անում են շատ սահուն Աշխալը պիտի փոխվի Դու կփոխի մարդը բանական Սիստեմը երկար չի ձգի Սիստեմը կենտրոնական Իրանք ուզում են սաղին սարքեն ստրուկ Ոնց ապրեսը կուտալի խոտը հետևից անում տուկ Իրանք սուրկ են մարդկային շատ ու շատ գացմունքներից Կիլոմետրերով հեռու են օրինակ խղճից Իրանք սարքում են հիվանդություն ու վարակում են մարդկանց ու անում են նենց, որ իրանց հանդեպ չլնի կասկած Թողնում են, որ հիվանդ մարդիկ մահանան Որ մնացածը տենան էտ ամենը վախենան Վախ, տակնա ապսարսապ, վախեցի բանական Վախն իրանց ենքերից մեկնա կեղտոտ ու ապական Որ չնշեն բանական մարդ ու գիտակցական մակարդակը Որ հեշտ կարավար են մարդկաց ու կոնքրետ թողնեն տակը Ու հիվան մարդիկ կսպասում են ենորվան Որ իրանց հիվանդությանը վերջապես կլնի դարման Ու ամեջ կլնի առաջ պանպես կնդյանի տեղը Են էլ չգիտեն որ հիվանդության հետ աստեղծվե տեղը աշխարհը պիտի փոխվի դու կփոխի մարդը բանական Սիստեմը երկար չի ձգի Սիստեմը կենտրոնական